大家好，我是 Toby。最近我看到一个视频，他拿一百斤土豆做一顿饭。我在想，他做什么饭？我回来看，发现他做的就是淀粉。我今天也想挑战一下，拿一百斤土豆做淀粉。德国人特别爱吃土豆，我们在德国有非常多的土豆菜，比如 Kartoffelsalat、Kartoffelgratin、Kartoffelklöße。 今天我卖了一百斤土豆，花了三十六欧。你们觉得今天我们能不能成功？如果成功的话，别忘记给我个三连点赞。废话不多说，我们先把一百斤土豆削个皮。哎，宝贝，这样大家都不信我们，抄工具。 哇这是一个德国的 bunch life machine 你们看我觉得用这个 bunch life machine 效果真快真好但是可能有点问题因为这个土豆是湿的可能那个 schleiffband 快是 two q e i z i t s four q e i z t s 我们先洗一下炸出来了 好，一百斤土豆削皮，来个筷子。嗯，这个就是，哎给，哎给，这个黄色。差不多不错吧？你看，是挺干净的，还还行。嗯，你摸一下，宝贝，你摸一下。哎呀妈呀！ 这这真是表面光滑，oder? weich. Und hier, hier die Arwenti, nur das das Täler, siehst du, hier ist nicht ganz eben, so die Bandschleife, Bunung, Zerjilis, ja. So die, na, Moment, Schugung, sauber. Mit der könnte es gehen. So, jetzt äh, müssen wir schauen, ob das hier funktioniert. So. Jetzt. <laughs> 这土豆没了， <laughs> 这怎么还有一个？ <laughs> 二二号阵亡，三号选手，三号阵亡，三号阵，手，要修。 怎么样？你看，这样可以可以做苹果或者菠萝。你说，你说。 啊，做完了，嗯，把这个皮都扔掉吧。说谁呀？嗯。啊，今今天这个小土豆是翻车了。啊，太太重，太重，太重。我们现在去打个汁。先我们把这个土豆切小点，如果可以放进这里。 哎呀妈呀！切完一千个土豆，我的胳膊看快断了。好啊，我们先用这个洗洗吧，你看洗洗的怎么样？哎呀妈呀，这么多的！你你这样搓搓到明天了要？ 可以吧？A few moments later. Boah, wieder der Saft rausfließt. Trainer, nochmal. Jetzt. Und. 回家吧，受不了。 Вот, oh, die Gulasche geschwingt und dann du. Nehmen Halbo dir ein Gezammer. Du musst ganz langsam hochheben. Boah. Hä? Oha. Ey, Papa, komm her, berühr das mal, guck mal. Guck mal, das ist fest, oder? Ja. Ah, das ist ja super. Verrückt, oder? Aha. Das wird ja wie eine, wie eine feste Masse. Ja? Ja? Ich denke, zieh die Anlage. Dschungel, so Anlage. 现在只需要烘干一下就好。哇！这们都比。雪白的淀粉，你们看，哇塞！明天做个饭吧。现在我们把淀粉放炉子里烘一下吧。噔噔噔噔！用一百斤土豆做淀粉，做完了，你们看一下。 哎，有点不对啊，又翻车了。第一，我们把这个淀粉放炉子里干了一下，所以可能呃这个温度太高啊，所以你们看这个地面都是黑的，黑色。我看一下，我真的是非常佩服这个以前拍过这个视频的人，因为做这个特别特别累，我从早上到晚上。 跟着我爸妈一起做，如果没有他们的话， <tsk> 我所以很惨啊。那我们直接称一下，大概一百斤土豆能出十斤淀粉。哎，宝贝，我们现在用这个淀粉做什么菜啊？